Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick it. Hola, coqueta. Hola, bonica. <laughs> Escolta, que la Marta i jo ens volem fer un això d'un fàrmac, saps? Del Facebook, teu, del Facebook. Fet. Sí, home, encara us voldreu fer, amics meus. Nena, estem avui punyetaretes, eh? Mm. Bueno, vale, va. Ah. Això és un ordinador. Vale. <laughs> vale, va, va. Mireu, i això és una xarxa social amb la qual podeu fer nous amics i amigues. Molt amics o amigues. Exacte. Llavors t'inscrius, no? Mm. I mireu, per exemple, aquí tinc una sol·licitud d'amistat Ah, una, una sol·licitud d'amistat. Sí. Sí, mamà, és que no estàs a la onda. Ara fan sol·licitud d'amistat si vols fer amigues. Abans havies de jugar gomes, ara una sol·licitud d'amistat. Ah, et sol·licito l'amistat. Et Ja sol·licita, eh? Vols, sí. fer aquest formulari me l'omples? Sí, ara te l'omplo i et sol·licito. Sí, estàs molt vale, va, va, va, va. Llavors, doncs, si el coneixes o creus que t'interessa, doncs li dius que sí, no? Mm -hmm. Que ho acceptes i, i ja està. Eh, Lea, ja t'has pensat bé això que vols fer batxillerat tecnològic? Papa, una altra vegada? Oh, és que és veritat, home, la tecnologia és un món d'homes. A veure, què vols? Que vagi ensenyalant per l'institut? Mira, l'única noia que fa batxillerat tecnològic. És molt això. Home, ho una altra vegada? Marce, sí, una altra vegada. Home, hi ha estudis sobre això, és un fet natural. Mira, l'altre dia vaig llegir un reportatge que deia que el cervell de l'home és molt diferent que el cervell de la dona. Totalment diferent, la tendència. Sabeu per on vull anar? La tendència. Eh? A veure si m'enteneu. Per exemple, la manualitat. El cervell de l'home està preparat per una manualitat que la dona no pot fer. Bueno, aquí diu una, diu unes quantes més. Jo no dic que la dona no tingui manualitats al cap, però l'home la tecnologia la té la tendència, sabeu per on vull anar? Sí, per això, per això ens ens doncs, tan també això del Facebook, no? Home, no som els més adequats per parlar d'això. Sí, perdona, jo sé com funciona la vida, que és el més important. Què és això? Què? Aquestes fotos. Que les meves fotos. Però tu t'has vist com vas? Bueno, com vas? No portes res? Ai, papa, que sí que vaig amb biquini només. Si són un parell de eh? tirites, no fotem. Ai, papa! Home, jo ja m'he fet... No, papa no. Escolta, aquesta foto la treus i aquesta no, no, no, no, no, perdona, eh, però... No, perdona no. no. És la meva Facebook. I és la meva filla, dic aquestes fotos les borres i punto i pelota. Les borres? Borra, borra-les. No les penso. Borra, porta -les. Mira, que són les meves fotos, vale? Sempre que no te'n recordes de quan tenies la meva edat, hòstia! Hosti! Parla bé que no costa una punyetera merda! Has vist com s'ha fotut? Home, i tu com t'has posat, Teo? És que sempre estem amb una pell. Ah! Mira, Clarament, les coses abans eren diferents, ja t'ho diré. Sí, clar, ara et posaràs a recordar... Sí, el posaré a recordar, si no mentir que recordis tu el nostre passat, el nostre estiu a Cadaqués, que allà fèiem cosetes. Que això no era mi, que era amb la mare de la Lea, estiu a Cadaqués. Home, sempre estem amb la mare. Vols dir que tu i jo no vam anar-hi després, a la Technology, I abuse it, break it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, do